Look out your window, baby, where 呢部好似话俾我听，佢系我同我朋友关系嘅 w n 早晨啊，咁巴士嘅节奏， watch the sun go down. 变咗佢哋，去变醉啦！啊，小手，小手睇表啦，人哋。我哋去行街，你爹哋我哋去行下。肚痛同埋手震嘅情況，但係呢一次我冇好似以往咁樣一個人去面對，係選擇同組長去分享，組長聆聽我心中嘅擔心同埋恐懼。

求你幫助我。祈祷過後，我內心充咗力量。天父好似話俾我聽，佢係我同我朋友關係嘅保障。帶住呢份信心同埋期待，喺一個星期之後，朋友對我嘅態度有好大嘅轉变。哎呀！ Ayah. Halo. Ayah. Ayah. Nhà mẹ phát biểu à? I ask Father Christmas now For just one little thing <coughs> 琴日因为系星期日咧，所以我全日就系摊咗喺张床度，咁同埋出咗去做个节，跟住琴日就冇乜嘢好影咯，我冇由，我哋唔会攞住个电话咁样，跟住又影我自己摊喺个张床度噶嘛，咁好似冇乜意义啦，咁所以我就冇影到嘅。琴日，今日都系翻工，不过咧今日就翻九点，所以咧你就见到朝头早系有阳光系可以开窗帘嘅。 creaky old Christmas.